პოლიტიკაში მეტი ხალი ჭირდება არა მარტო და არა იმდენად ხალებს, ამდენად ჭირდება პოლიტიკას. მასში რესპუბლიკელები დაცმულებულები ვართ, რესპუბლიკური პარტიის აა ხელმძღვანელ ორგანოებში ქალების სიმცირე არ არის, ამის მიუხედავად უნებრივია, რაც მეტი ქალი იქნება წარმატებული ქალი პოლიტიკაში, წარმომადგენლობით ორგანოებში, იქნება ეს პარლამენტი თუ თვითმართველობის ორგანოები, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მეც მოიგებს პოლიტიკა ამით